assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh nya fon suban tekin da jarku barun jin suban torak ngati zarma ta kyawi ba am inshallah da sanat kana wat kula wonya fon folon kana ayyul mustafa kun zarma ta ba to inshallah da kula application kirkan da sin gano ti ham application kan ta ham fani bisa application kul kirbe kan da youtube channel wani warak ngati ah, zarma ta kyawi ba am inshallah da wodin sabu sen ke video agun da sana banta anu dug mat non application wasan mat kan ta goda application kan kan da sin sin ne title application kan title ni in mai hantum da amma alquran kan jabin sai mat kan ngati alquran suban to cewa sun ta kal banta aga ana cewni sai a dinga ba mu a garin kodin sai insha Allah daga hangani sai ma hanin chawu gogote wan chawu sigite halal misali hala ka suma ga yin hinga hangani sai ma hanin hinga dursu wan singa dursu a ah, application da kan da tiktok account ora di kan borbo buna ah, sambu inai hala iri gocha bisa ya hal matinge ta yasan matinge ta yasan borbo bogir hagumo ko irin mun ga gogote a ya cina sigite a ya to insha Allah da irwan video zo ora kare mirgir da sun kalban tari ce bare sun mat kan borgin ta application o seti a ah, mat kan borgin ta gana hangani sai hangani dursu mat kan borgin ta hangani kan sai an gani gacha wani singa chau din dare aga ci aga ci ben sai kan nango ne dare dai wadin sabu sai nun kai gir video zo gunda sun sakar banta a wadin no gin hanfa gumo insha dai application wani ga san mun Qur'ana chau san mak in ka matkan dai na ci ara sai a wadin sabu sai ni irum ko sun ci ba su matkan bon ta application san bodo matkan bon ta goida application san matkan da ci ara sai da arum sun yanda wat kula ron ya fosun falan kana ibal Mustafa a nan sun yamma don kuno tin kan tare wani YouTube channel wani warkan ka tizar ma ta ci ayuba nun video aga na ga nan fuk on tiyan a nan fo gon ke antum abone wal mo binay subscribe ni ma krese nim zin jaharo sam wod no gno watul ken video tere ke youtube bore mo kan asik matine ma lolo ko kulu am inshallah der ga application no link ko gisan se video gana gana kan signe description bore kan signe kan signe description inshallah der che banse am ah, kan bo te application no sambu a ah, wal mo binay dum join won telegram group ga inshallah der link ko gono din inshallah zan karno a ko ni won website wan application no samu sangre mat kina chara sera nan goni rasim ko banse mat no bo te application no samu mat kan bo te goida am to inshallah da sarmat kanarin gogori yaki ne ke ban suno da iphone zama afan da ni sara no songo inshallah da sarmat kanarin da yawo mm, har ban kai ke ban zai kiyaran sarmat kano borgin kan borgin goida ga hangan bosse wadin banda yega bana yan dan de da ra ni ne kada da bana hando wal bin jiro gadin yin cewani da amma halaka son da application o a irga batu halin madibar kan ga hakin wal min da bin mobino kan gidu afiri a wal minir mena kan barkin ga san bore free inshallah zaman aplikasi bo kul gon bor fo gon kan ga san bore free kan borai goida a kama tinda borai ma bana da dai bana aplikasi ga kin dari di bore di bor dia ndi ga na fan kul ga free to inshallah da din fra application a kin san dengan kan go title to sen try din gida gida second loji in wan be nen sign up inshallah den gidi kan sign up don bonna go create account di inshallah sen kan den wona tin da iphone don gidi kan iphone ngana be non an samu ka android don wona sam gan wona kan iphone no rum sambu ah, ah, ah, be non a cin sen kan den go gidi kin sai kan email kan ma gona ya a so sanda email wona wona jinga fe dir yadda bon kai irma irkan bai zo dan fingerprint go irga di irbe kan france bore no ne am eh, print wala A ah, to irin mu kan ba da fingerprint ga cin sarmut kan da ga cin da dariya da kan am da wadin bom to din kan ba nan am print ga cin ga dinga na da cin a ah, wakan sai igine fingerprint insha Allah din goida ga kan ga na wace bi sai anai kai mu user name mo dan din user name mo dan dare mu ai wai ma a ah, dangare dan ya cin kusan kini da yuza ne mu da ake nigidi kina ka kakan risa kan da ake war san makka dan gonga di wato da har sun tana da jefon nigidi kana kana sai no ganin ma qur'ana na mai cewa san makka dan gonga mu ala kan da sai alhamdu a da kan na kan da makka ga cewa an gale ga walum nirmuna akan na mana an gale ga no akanna marano to inshallah wala sarmut kanen wajirim karnan wodi to ngidi ngene ya akanda sen nan alhamdulillah rabbil alamin inshallah wala dirgu gar record ya cine to era kacini man kanna bana wo dirgu gar record ya cine alal misal mane a halin musulmi tun yana kan bukala ta ngon ngidi kawo continue ya cikin dare ne alhamdulillah rabbil alamin to sun tana gari muna record sun zabo so tegene malik maliki yau aga dinin gano nedarai ne dare amma sun wani gidi kan aga sota ga aga cebin sai aga cebin sai wannan kan gona ga cew amma alal misal dai kan dare yamma ba kula ga banda continent ga cini sai kan ce cewa ne a ran go flora aga ga cew sai ko ne kan kan na kan dare sannan alal misali mane suratul lazina amta alaihim a rikodo no kai wadin sabu sayar ma cewa cin sarmat kan da yi cirga darayan dan iri wani cewora cine a kan ngari ma di hala ga ga cewur sai wala sai ga cewur sai ne a armin suru mu ba haiwa network na goda wadin sabu sai ka da reza gogobori da reza si gobori a wadin ga su duka gumo su duka matkan bore gabada to alhali kan irga ina diri dubar kan hakin inshallah da riga gun guna gun di halga dubar kan hakin kan bora sai to bagri du kan banana hakin kan bora sai inshallah da riga kan da sai application ko ne to inshallah da niga di ganda dinguna ganda no kan record bokalo jarga bokal lal haala on jarga din di nigidi moyza fogo no dini to bora zo din na kar kul di hantuma ma mena grandi di kan hantuma ni rendi yawo to al misasin tanaga kan intran kina application of son go chew kula ga hantum na mason kine banew ka furara ni son kare bor bana bor ban kul ga di bor ga chew ago hantum hantum kul kan gorga tayal misal danga mine bismillahir rahmanir rahim daw ga recordon te ni ga di kan son rezasi za sig boro den sabu se recordon do manka sangat kanen wa kine a ah, nige dingana record do sintin al misal daga sintina gawa da sintin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن to insha Allah bari sun tana ga kan ayo ga in kura ayo ga chau aw ga fere sai aw ga kai ne email dan sun tana ga amma sai bai din email dan sun tana ga hala ga ce sai min sai matkan no system goda wal bina sai min system matka goda amma sun tana kai na wace bai sai matkan no system goda wadin sabu sa ganin ta kanin ba ce min sai matkan system goda din ka di kan ai diga ganda amfani harin ga ganin ta kin ai banno ya a wadin sabu sai din koi banen wadu a ganin ta ke kin ne mi dani wani address wani ga digi ne sai kan daily a danga wande ni borno kan ni ga goida sarmat kanen gomedi asa ayne sai nan sai kan ajinga dan ayne bi sai wana gani gidi kamo jirbu folam moni ne gin no kan ni goida ko ina ni gidi kin ngane ya a ah, jirbu fo ni gidi kin jirbu fo ni dan sai no kin bena din palaso dan correct is taken inshallah da sarmat kanen gomedi a ah, to dai be ton ay won jirbay ga anigi di kini sa jirbu folo ni tonton tontona si dedi bay tontona won jirbu anigi di halip bena no kini police for dan kamante no kan ga karakano kano a kamante na kan bode sa wadin goda no kan settings de san wadin goda mat a to kamante no nigi di na bogu gano oh, no yine wala bindi fo nigi no ka kan san a gari fo nigi green dini to isha la wada green wadra nigi di police for gono oh, dini nigi di nangoy hantumi se kan afo yini se kan one day ato ah, one day one day ngano gatini jirbu kigin no a ah, wande noon hene goyda ndin feere sa sintina yaɗo gueguine sikkan jiɗi fofne feerinɗa kan ay goga chawi go ceeɓe sikkan yago rong to inchallah waɗa de guna chene cene gueɗi nangoyguine sekan em karfuno ɗum to day karfuno day ɓemi toon toon jirɓe gano de day karfura chene igindi kanda ise nangoyguine sekan ay ka ay kano kay banono do eh, banen wodono an ani gueɗi nango free one no hal ben wona ali nigidi kam firo ni se kam firo wona ban a to da ka ganda ci ngidi na ma me banen wono dai ben bana ngidi ne se kan ganda ne se kan get start inshallah da den kara ci ngidi ne se kan hal jiro na ben bana wal ben hando ngidi so jiro bonago yani gidi sungo jiro bonna goyni se kan dola man ja kan bana dini so ne kare aci na alal misali gibi sanda ni hina dayno kono ni no kan noro na noro bana da credit card non bana da da agin te kan da gana non go mbo dinna feri din email feri da haywa mbo wa igini se kan nim bana da mo a to ni no be fonne kan gi bana da mic fonde kul chebin sur mat kan bana da a ah, wana email wana iphone one non ganda android wana mon ta fonne gidi kan so ngana danga dayna ay credit card dan chefo ndo bolga icloud o feeri ni ɓe iphone ji icloud o feeri ɗo ɓorgo icloud o feeri ne c'est kan a nimin crédit card on ga feeri ndawal ɓe ndeyi fo kangaranda carte goye woduma ɗo a niginga nanu dey noyima kani ko waradi hay waɓra donc dola zango ceima kani hay wara so ndene kam ñogoɗon ɗon ndene ay hay waɗanga feeri no ay credit card o danga feerum bank carte o ɗon ɗen danga feerum ɗon en kam jangoɗan songo e ceɓe seeɗe no kan yadna ay ta ay yadda haywa bon waɗi sabu sigo noro kayma so mi sima ay mimay no fonda e mu goyda son danga ɗen karacine a wadin sabu sai mana da nagase ni ga dikin ni sai kin amma yi mana da nagase sun a girbe su gutan ton zama and ai man credit card na ga ni ga dikin mu sai kan em dan ai account ayi nan payment information o san mat kan da yaran gon gidi nem password dan adin ga credit card sa ga wadin sabu sai kar cancel ya wasan mat kan da yaran gon gidi amma don credit card dan ndo gon zama wani ne kan banayan harakano a ah, okay to download nomad kan inte ban no adin ka bene ni gedi kene sekan 0% ngana go dan ni gedi kan record dai a mi record mi kura hay wani gedi kene sekan e itaki na teda a sarmat kan dai go ngi dakin sarmat kan dai go ngi dai kar ka ban dakin gedi don da sintina gano don dai go chau yawo aga chabai sik ngai go na chau alal misali don dai go na chau alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ni gedi wal don aga chabai sik go chau dangem kamne अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक yaumiddin to sintana ga ɗon de kew ga cewadi na ga ceɓay simat kan no cewgo no koyɗa ngadi nay se kan suga hay wasino الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ege dingana so kan hantu mama bangandi kan sai mamban sai wadi sabu sai kan da hantu mama bangandi a ah, sanan kana madin don din banno i tonton sen jiri bai gani di kan i highway gono i gicha min sem system mon kai chin sai mama so bai ga tayin sai a ah, system mon kai chin sai mama so bai ga tayin sai da dai ni ban ma chawote mo nigi di bene na okina settings ai wadin settings so din da a ah, sanan kan ngodi bene wana dini dinga ba ma chaw ding wal mo bin dinga ba ma chaw ni sai dinga bon sai nigi di nango ikani sai microphone ni sai kan recite ngedi kan ne harmi kan se audio wana din inshallah Allah da sama ah, kan den ngodi to din karachi ngano ga chawni se a san makkan den ngodi ngedi kan ngano ga chawni se yawo bismillahirrahmanirrahim ngedi so ngano ga chawni se maga chawno kain kain kin ngana fam da ma kan ne kan go do العالمين bolim no si ka mubaragum dar nga ma chowo zama irin bosi mara bori yadin أو to dinga ban ma yeti mo dinga ban mo nim chogidin hanon wani wani mo wani nga mo halaka son ma da kai audio wana bon Mm, to inshallah din na da ko audio wana ba ka chabi sikan an chowo go nga te wala mo binan chowo si gete to insha wadai nan gonin gina assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sabu mo da gana kan te da zarma te cha sintina gawo ke kin na feri ne sai kan iman tabir sai kan banenno da mayir mbo man wadin sa sintina kin na feri ne sai kan inin no zarifo ayir mana gunga dal wal man banenno wadin sabu sai mana cha sir tiktok kin na san baran sai da wadai sam kin na cha ran sai da na kir fudin no iddi kan wiza jiri fo ni borro kan ga goda kan ga tireni ga gunga di haya goda to insha Allah wadai nan gonin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kato aram sirin yanda san wat kula wanya fosin folon kano ayuba mustafa kungo zarmatech ayuba irsa mogumo da ganewa Karin da zarmatech ayuba